Ba so wan de an kweza gidim ochale gona na asia. Ba wala ni li an ba ba ti bisi apnen an bananko. An do baga kolar ke parga isia. An chieli skin ke parga chisi ni ke parga kolar. Ya kira kolar. chị nó có Hamba insieme con la mia invasione tegai. La shaker. Thank you. Babal dušan mi še na kolarni, an bače za na kanelki. Čer kanel, ni tega in. Nego za na, na panel. An basur lo de. Asa so an basur tega in. Če vana je, pača ne gaj. Va, an baba zupa ne anastă. ασκήλ τη ύπνη και γύρω πάνε. Και γύρω πάνε και γύρω πάνε και γύρω πάνε. Αμπά γίνει, γίνει, γίνει η ύπνη, ας τσελέ, ας τα κάνει. Και πάνε και γίνει και πάνε, πάνε και πάνε. Κοίτα είναι. Se tiene el precio, va bien, va bien. cuento que en el nariz